हेलो और वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया क्या है खास क्या है आइए आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पे वर्क स्टेटस लिखा हुआ है अब यहाँ पे लिखा हुआ है डन इसका मतलब है कि इनका स्टेटस 100% कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे डन लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर 30% लिखा हुआ है इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे 100% कर देता हूँ यहाँ पे लिख दिया मैंने 100% तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डन आ जाएगा तो ये कैसे हुआ ये मैंने कैसे किया आइए आपको बताता हूं सबसे पहले तो ये एक टेबल आप बना लीजिए कुछ इस तरीके का और उसके बाद से ये जो है ना वर्क स्टेटस ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है ध्यान रहे कि आपको टाइटल नहीं सेलेक्ट करना और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है फिर यहाँ से न्यू सेल रूल पे जाना है ये न्यू रूल पे आकर के और फिर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा डाटा बार और डाटा बार को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कर दीजिएगा नंबर और यहाँ पे ज़ीरो रखना है और इसको भी आपको नंबर कर देना है तो यहाँ पे वन रखना है ठीक है ज़ीरो और वन रखने के बाद क्या करना है यहाँ से आप कलर चूज कर लीजिए जो भी आपको कलर अच्छा लगता हो तो यहाँ से एक कोई कलर मैं चूज कर लेता हूँ लाइक ये कलर ठीक है इसी को चूज कर लेता हूँ ठीक है और अगर आप बॉर्डर देना चाहें तो बॉर्डर भी दे सकते हैं तो यहाँ से बॉर्डर आप दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है फिलहाल छोड़ता हूँ और यहाँ से आपको ओके करना है ठीक है ये ओके कर दिया तो ये देखिए यहाँ पर यह हुआ आ गया है अब हमें क्या करना है अब हम ये चाहते हैं कि जिनका टास्क कंप्लीट हो जाए 100 परसेंट उनके पे डन या कंप्लीटेड या इस तरह की चीजें लिखी हुई आए तो इसके लिए हमें वापस से जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे वापस से जाना है न्यू रूल पे और फिर यहाँ पर आना है use of formula to determine which cell to format यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिए माउस से और यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान लगा करके पहली वाली सेल को सेलेक्ट कर लीजिए सेलेक्ट करने के बाद इज इक्वल टू लगाइए और यहां पे लिखिए 100 परसेंट अगर आपका टास्क 100 परसेंट हो गया हो तो चलना है हमें कहा फॉर्मेट पर ठीक है फॉर्मेट पे आने के बाद नंबर पे आना है और नंबर पे आने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी तो यहां कस्टम पे आ जाइए और कस्टम पे आने के बाद ये जो जनरल आपको दिखाई पड़ रहा है इसको यहां से हटा दीजिए यहां पर लिख दीजिए कंप्लीटेड या डन तो ये मैंने लिख दिया done D O N E कुछ इस तरीके से और इसको बंद कर दिया इस तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और यहां से फॉन्ट पे आकर के फॉन्ट का कलर बदल दीजिए जैसे मैंने फॉन्ट का कलर कर दिया येलो ठीक है आप कोई और कलर भी दे सकते हैं इसी तरह का ठीक है तो ये दे दिया मैंने येलो कलर और येलो कलर देने के बाद यहां से अब आपको करना है ओके अगर आप बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं तो ये बोल्ड और येलो करके ओके कर दिया मैंने यहां से एक काम और करना है ये जो डॉलर है ये डॉलर साइन हटा दीजिए डॉलर साइन हटाने के बाद आपका जो ये फॉर्मूला है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा तो यहां से डॉलर साइन हटाने के बाद ओके कर दीजिए अब यहां पे देख सकते हैं यहां पे डन लिखा हुआ आ रहा है ठीक है आप इसकी जगह कुछ और भी दे सकते हैं तो यहाँ पे देखिए डल लिखा हुआ आ रहा है अगर मैं यहाँ पर हटा देता हूँ 30% और 100% कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे लिखा मैंने 100% तो जैसे ही 100% लिखूंगा तो यहाँ पर भी डल लिखा हुआ आ जाएगा तो ये बहुत ईजी है आई होप की बात समझ में आ गई होगी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video